Ciao a tutti, buongiorno, vi parliamo da Londra con Lorenzo Fioramonti che avete conosciuto in queste settimane, ci sta dando una grande mano nelle relazioni con i fondi internazionali, con i paesi eh, europei. Stamattina stiamo incontrando i fondi di investimento, sono quelli che vengono a fare investimenti in Italia in vari settori, gli stiamo raccontando il nostro programma, ci sono ottimi feedback e mm, soprattutto abbiamo aperto delle discussioni sugli investimenti nel real estate, nelle imprese italiane, nella nostra economia, nei nostri fondi, nei nostri buoni, quello che eh, emerge è che conoscevano poco il movimento e glielo stiamo raccontando, ma molti di loro avevano già, ed erano già a conoscenza della squadra che abbiamo presentato lunedì, dei nostri super competenti come li ho definiti, quelli che ci metteranno testa e cuore nelle politiche pubbliche e conoscevano questa nostra iniziativa delle candidature negli uninominali con persone che vengono eccellenze che vengono dal mondo dell'università, della ricerca, dal mondo dell'imprenditoria, dal mondo dell'atletica, come Domenico Fioravanti, persone che vengono dal mondo della scuola, dal mondo dei problemi delle associazioni legate ai problemi del welfare, dei disabili, c'è tanto, tanta, tanta nuova gente che si sta avvicinando al movimento, tante professionalità e alcuni di loro conoscevano già i nomi che gli abbiamo raccontato, sicuramente conoscevano Lorenzo, eh, conoscevano il fatto che è uno dei docenti insigniti della cattedra Jean Monnet dalla Commissione Europea che viene a parlargli delle nostre misure anche nei, per economiche e dei rapporti che vogliamo tenere con l'Unione Europea. Sì, il feedback è davvero positivo, in realtà questo è un processo che abbiamo intrapreso proprio per eh, correggere la percezione che gli investitori stranieri, i giornali stranieri, i partner stranieri hanno del movimento e far capire una volta per tutte che abbiamo un programma solido, abbiamo delle intenzioni eh, serie, che vogliamo davvero portare un vento di innovazione in Europa e che siamo probabilmente l'unica forza politica che oggi in Italia ha la credibilità di fare quelle riforme e quegli interventi strutturali di cui eh, il nostro Paese ha bisogno e che ci chiede in realtà anche l'economia faremo una decina di interventi, di incontri fino alle 16, poi in serata incontreremo anche degli imprenditori e domani si rientra, ci vediamo a Milano, farò un incontro con Asso Lombarda e quindi continueremo ad investire tempo nel rapporto con coloro che creano valore, lavoro e eh, produttività in Italia e lo facciamo orgogliosi di quello che siamo. Io vi chiedo veramente di essere orgogliosi di quello che siamo, perché abbiamo un programma con tutte le coperture economiche, gli altri non ce l'hanno, e abbiamo, un abbiamo, una squadra di persone che eh, è veramente l'unica squadra di candidati diversa, gli altri hanno messo dentro le loro liste o i fedelissimi o gli impresentabili, noi abbiamo aperto le nostre liste e abbiamo fatto arrivare persone che porteranno con sé competenze, storie personali, entusiasmi, ma di tutti i tipi, insieme ai parlamentari uscenti che hanno avuto l'esperienza di 5 anni in Parlamento, tutto questo ci deve rendere orgogliosi e non ascoltate quello che stanno dicendo, è incredibile che ci siano i giornali che fanno le pulce ai nostri candidati quando all'altra parte c'è Gigina Porpetta che che il, eh, era l'autista di Raffaele Cutolo che era il capo della nuova camorra organizzata, ma ci rendiamo conto di quello che stiamo vedendo? Grazie, ciao a tutti. Ciao a tutti.